जय देखिए हमारे पर कल के भगवान का जन्म कल के अवतार में होगा इस प्रकार से वो विष्णु के रूप में भी शक्तियों का भरपूर किया है और इनकी कलाएँ जो है चौसठ है स्वामी में प्रार्थना करते हैं कल की भगवान का रूप कल की भगवान के रूप में हो और जी त्रेता युग में भी इन्हें अपने श्री राम के रूप में अवतार हुआ था द्वापर में इन्होंने श्री कृष्ण में सोलह का नाम संयुक्त थे और भगवान जो कल्कि के उन्होंने वो राम ने पर्वचित चित्रकूट पर उन्होंने जाकर तपस्या की थी इस प्रकार में हनुमान जी को गुरु मानकर की भगवान बचपन के रूप में प्रकट हुए और इस प्रकार से उन्होंने उनका जन्म कई कई जन्मांतर हुआ था इस प्रकार उनका जन्म होकर के सब ग्रंथों में किया है कल्कि भगवान नहीं है नहीं है सत्ताईस पहले अवतार हो चुके हैं अति की अट्ठाईस में कल अवतार में होंगे और भगवान सम्मल नगरी में होंगे तो के सुनते समझते हैं दूसरों को बताते हैं इस प्रकार से हमारी कल की भगवान वासना स्वरूप अपने मन को हम करेंगे और कल की के मन को ध्यान करेंगे एक करेंगे जब करेंगे तब करेंगे तो हमारा यही मत रहे यही जप है यह हम बार बार करें उनको कोट कोट प्रणाम करें उनसे हम माफ़ी मांगें और पापों से अपनी मुक्ति छुड़ाएं इस प्रकार से हमारे पाप कम हों में कल की भगवान का नाम लेकर जप करके यह तक करें हमारी कल की भगवान का मंत्र है जय कल की जय जगतपति पदमापति जय रमापति उनका महामंत्र है उनका महा जप है महा है तप है इसी को हम मानकर उनका ध्यान करें शक्ति लें भक्ति लें और हमारे पापों का दूर दूर होगा पाप दूर करने के लिए हम का सब कुछ ध्यान करें तो हमारा ये अंतःकरण जो है शुद्ध होता है और हमें भक्ति की प्राप्ति होती है ऐसे अंतरों यानी भगवान कल की भगवान की कोट को पढ़ा कल आपको इस चीज़ आगे की कथा कल की भगवान बोलो कल की